bino drone eyeralikiriza russia oluvanyuma lwa usa okugikwata negisindikira ukraine enekola bwa kampuni eyitibwa aero environment eno gyolaba ezitowa kiro satu zokka tesukkawo era teyeetikka byakulwanyisa kati ojja kwebuza ekikola etya dabotapinga wolikinga enno nga bwenkunyonyola eno gyolaba kasita bagironki nga ne bagiteekateeka n'egenda mu bwengula teyina ssubi lyakudda ku landinga kubanga ne landingigiya tegiyina yoka ennyini yekola ngaekyokulwanyisa basigala bagikontrolingira ne ku komandi senta ne bagigamba genda okuba ono yoka ennyini n'egenda n'etomera tageti eyo n'ebaluka eno gyolaba esobola otutuuka ku sipiidi eza 200 km per hour ng'era esobola okutomera ekintu kyonna ekiri mu radius ya km 15 ekyewunyisa no ne rusha eziina kubanga yazikozesako mu georgia ne mu siriya yo onaawulira eno gy'olaba gye bayita kamakenze drone follow and like for more